سامية البيوت مرافقة جغرافية في جربة شاركت في المسابقة هذه للمرة الثانية على التوالي المرة عملنا بحث في مسابقة التصوير الصحفي بحث بحث في ال blog فكرة بلوج جيت من انشاء مدونه من من formation عملتها قمت بها الجمعيه التونسيه للاعلام البديل شجعونا على البلوغ كيفاش نعمل البلوغ واهميه البلوغ خاصه في حياه الصحفي أمال القطاري صحفية في قسم أخبار إذاعة الشباب شاركت في الدورة هذه عن طريق الترنت كيما الناس الكل بثلاثة أعمال فازوا منهم زوز العمل الأول اللي فاز خذا الجائزة الأولى هو آه، مؤطرة أو أو ملمح بورتري على آه، مجموعة خط مجموعة موسيقية جديدة شابة وإحنا كإذاعة شباب المنحى الشاب هو اللي نعتمدوه أكثر لو كان خدمت على الكتة هذية والعمل الثالث اللي خلال الجائزة الثالثة هو انكادري آه، مؤطر للمركز الثقافي الجبلي بسمامة واللي هو تجربة حلوة برشا وتفاعلت معها برشا يا سلامة وليت آه، من المشاركين في جورنالزم اكسيون 2015 من التنظيم نتاع اسوسياسيون لي ميديا الترناتيف فزت بالجائزة الأولى في لاكسيون سيفيل دونك لاكسيون تاعي كانت ميديتيزاسيون تاع كوليك دو دون المدرسة الابتدائية في مدينة صيدا بون نعطيهم الصحة معناها دي زاكسيون كيف هناك معناها يشجعوا لي جورناليست لي جورناليست سيتويان لي زاماتور باش يخدموا ويعطيو لو بلوس للميديا منى ترافيسي رئيس الجمعيه التونسيه للاعلام البديل احنا اليوم آه، تمينا الصحفيين الكل باش آه، نحتفلوا باختتام آه، مشروع صحفي فاعل وتوزيع الجوائز على احسن صحفيين تونس المسابقه هذه في نسختها الثالثه كانت في اطار مشروع متكامل اسمه صحفي فاعل 2015 الجزء الاول فيه كان دورات تدريبيه للصحفيين في الصحفيين المحليين والصحفيين التونسيين بصفه عامه الجزء الثاني كان فيه سفر لبعض الصحفيين لبولندا للقيام بتربص في مؤسسات محليه بولنديه التربص آه، هذا أثروا فيه تجربتهم الصحفية وبعد وصلوا للجزء الثالث اللي فيه هو المسابقة. المسابقة فيها سبع فئات اللي هي التلفزة الراديو ال photojournalisme البلوغ الصحافه الاقتصاديه الصحافه المحليه والاكسيون سوسيال الهدف من المسابقه هذه هو ان نقولوا برافو للصحافه التونسيه نقولوا يعطيك الصحه على خدمه لمده سنه وان شاء الله ديما صحفيين نحاولوا نكرموهم ونعطيهم الصحه باش يطوروا الاعلام التونسي احسن فاحسن